Bos días a todos e todas. Unha vez máis, con este tutorial, queremos facervos un pouquiño máis sinxela o procedimento de alta na, na nosa aplicación, na aplicación de Ampasoft. Tedes que sempre ter en conta que se poñedes Ampasoft en Google, tedes que poñer logo mil nenos para que vos abra a, a aplicación correcta, porque senón pode ser que vos dedes de alta noutro colexio. Unha vez a tedes aberta, picades onde pon alta familias, e xa vos vai abrir un formulario no que podedes encher os datos. Neste caso, como vedes, é un formulario no que tedes que engadir os datos da vosa familia, que vai a ser o primeiro e o segundo apelido do voso fillo ou filla, eh, nos vamos a poñer datos aleatorios, pero lembrade sempre que é o primeiro e o segundo apelido dos vosos fillos e fillas. Logo, unha vez cuberto isto, marcades á dereita que queredes ser socio da AMPA. Neste caso, o número de socio non é preciso que o, que o cubrades nin que o coñezades, porque é un número que vos engadimos nós despois unha vez validamos o, o, a vosa solicitude. Entón, despois diso, imos encher os datos dos titores, titoras, nais, pais, eh, de, que se vai a facer cargo un pouco da, da aplicación. Entón, echemos o nome, o primeiro apelido, o segundo apelido tamén. O DNI. Neste caso nos poñemos, como vedes, aleatoriamente os datos, un, un enderezo electrónico que é o que vos vai a chegar todas as notificacións, intentade que seña un enderezo electrónico que consultades a miúdo, e un teléfono de contacto, vale? Podedes engadir tamén un teléfono, un segundo teléfono no caso de que queirades poñer, por exemplo, o teléfono da casa e o, e o teléfono móvil, de acordo? É importante que os datos do teléfono, do email e os nomes e apelidos, os que están marcados con asteriscos, sexan os correctos, porque son os que nos vamos a empregar para contactar coa vosa familia, de acordo? Logo diso, eh, tedes que encher tamén a, a vosa dirección postal. Eh, nos pois, vamos a poñer eso unha aleatoria, pero ten que ser a, a vosa, da vosa vivenda. Poboación, código postal, a provincia, o país, É importante que cubrades todos os datos. E logo os datos bancarios, xa que a cota de socio eh, vai a estar domiciliada, é dicir, vos vai a chegar a, a vosa conta. Así que é importante que comprobedes que os datos bancarios eh, son os correctos. É o código IBAN da vosa conta. Podedes consultala pois, ou na vosa oficina ou Logo, é importante que marquedes que aceptades mensaxes da, da AMPA, porque é a maneira na que nós vamos a poder contactar con vos no caso de que haxa pues, algún aviso sobre actividades ou sobre algunha actividade da AMPA, vale? Se non marcades que aceptades mensaxes, non vos vai a chegar ao correo electrónico esa mensaxe, de acordo? Vale, unha vez cuberto isto, imos cubrir os datos, neste caso vamos a pensar nunha alumna que queremos dar de alta na, na AMPA. Pois poñemos o nome da nena, o primeiro apelido da nena, o segundo apelido da nena, a súa data de nacemento, como digo, neste caso son todo datos aleatorios nosos, o DNI, no caso de que, de que xa o teña, que na maioría dos casos é así, e logo o curso no que vai a entrar. Eh, hai casos nos que se sodes novos, é dicir, se é unha familia nova no colexio ou se pasades ao mellor de infantil a primaria ou de ciclo e aínda non sabedes a clase que, que lle coincide a vosa nena ou a voso neno, podedes poñer a clase de xeito aleatorio, pois A, B, C, non é importante. O importante é que o curso estea ben, porque logo a clase ides podedela modificar vos eh, no momento que xa coñezades ese dato. Vades a poder entrar no vosso perfil e cambiar pois se está en A a B ou se está en C, bueno, o que queirades. Engadimos os datos da tarxeta sanitaria e observacións alimentarias ou médicas. Isto podedes engadilo ou non, non é importante, porque logo as empresas que prestan os servizos, tanto de madrugadores como de comedor, vos van a solicitar estes datos, porque son os que teñen que coñecelos, pois no caso de que os vosos fillos ou fillas eh, almorcen ou, ou coman no, no comedor. De acordo? Entón, logo tamén teredes que marcar se autorizades ou non os dereitos de imaxe. Isto é importante, pois por se sacamos algunha imaxe de algunha actividade. E comentarios. O tratamento de datos, que podedes... Toda a información podedela consultar marcando ese I que aparece no, no cuadradiño azul. E os términos de privacidade que vos recomendamos sempre que os leades detenidamente pois antes de, de darlle a aceptar. E unha vez iso, gardamos o formulario. Pois sairá unha, unha notificación de que os datos foron gardados correctamente. E iso, eh, unha vez eh, rematado o proceso, o que vai a, digamos, a provocar é que vos chega ao enderezo electrónico unha comunicación de que solicitaxedes a alta no, na, nosa, na nosa AMPA. Un correo similar a este que vedes aquí, pois co nome da familia, que sería o primeiro e eh, o segundo apelido dos, dos voso fillo ou filla, e, eh, e logo pois, o nome do titor e os datos que vos engadichedes, de acordo? Logo diso, eh, nós validamos esa, esa información e vos chegará este outro correo, que é un correo para que vos cambiedes o voso contrasinal, porque por defecto non, non ven asignado ningún. Entón, a partir de agora o voso usuario será o enderezo electrónico que marcachedes e o contrasinal que tedes que cambiar picando pois nesa ligazón que vos vai a aparecer. E con isto, pois teredes rematado o proceso e xa poderedes entrar no voso perfil sen problema. Grazas pola vosa atención, como sempre. Vémonos no cole.